Отечественной IT-сфере необходимо придать новый импульс развития, чтобы способные люди могли здесь в полной мере реализовать свои возможности. Наша страна имеет все шансы стать, как минимум, на данном этапе региональным лидером в развитии самых передовых направлений. Давайте вместе подумаем, обсудим и попытаемся понять, как сделать так, чтобы наша цель создать нашу IT-страну была достигнута. Сказано, сделано. Эти слова Александр Лукашенко произнес пять лет назад. Прошло совсем немного времени, и IT-индустрия стала одним из символов современной Беларуси. Беларусь превращается в силиконовую долину, становится мировым центром разработок. Так писали о стране мировые СМИ. Рай для программистов, исключительный потенциал и дальновидная экономическая политика оценивали возможности республики американские бизнесмены и политики. Что же случилось? В конце 2017 года Александр Лукашенко подписал декрет о развитии цифровой экономики, благодаря которому белорусская IT-отрасль получила беспрецедентные условия для развития, а созданный еще в 2005 году парк высоких технологий прогремел на весь мир. В этом выпуске мы не только расскажем, как Беларусь стала IT-страной, но и развеем мифы о парке высоких технологий, а также попробуем выяснить, какое все-таки будущее белорусского IT-сектора. Устраивайтесь поудобнее. Начнем мы издалека. В начале 2000-х белорусские власти решили взяться за развитие информационных технологий. Не просто так. Во-первых, они считали, что это может повысить конкурентоспособность экономики. Во-вторых, необходимо было остановить утечку умов. И не просто остановить, но и привлечь в страну лучших из лучших. Реализовать амбициозные планы решили с помощью создания собственной силиконовой долины. При этом Александр Лукашенко подчеркивал, Парк высоких технологий должен приносить стране и людям экономическую пользу, а не создаваться ради имиджа. Работа над проектом продолжалась много месяцев. Власти решили не суетиться и не принимать скоропалительных решений, чтобы не совершать ошибок. И вот 22 сентября 2005 года Александр Лукашенко подписал декрет о создании парка высоких технологий. Резиденты ПВТ получили беспрецедентные для того времени преференции. Прежде всего, по налогу на прибыль и отчислениям в Фонд социальной защиты населения. И вроде Вроде бы все шло неплохо. Экспорт ежегодно прирастал на десятки миллионов долларов. Президенту докладывали о фантастических успехах. Но темпы развития белорусского аналога Силиконовой долины его пока не устраивали. Белорусские айтишники в основном работали на аутсорсе, выполняя заказы для зарубежных компаний. Они получали лишь малую долю прибыли по сравнению с выгодой от продуктовой модели бизнеса и коммерциализации конечного продукта. Явно это было не то, к чему изначально стремились белорусские власти. В конце 2017 года года в Беларуси случилась, можно сказать, IT-революция. Она стала эпохальным событием не только для парка высоких технологий, но и для глобальной индустрии. В декабре Александр Лукашенко подписал декрет о развитии цифровой экономики. Это решение вызвало поистине международный резонанс. Декрет был подготовлен на основании предложений бизнесменов в IT-сфере. Для резидентов ПВТ стали действовать элементы английского права. Беларусь первая в мире узаконила ряд технологий, например, смарт-контракты. Была легализована деятельность в сфере блокчейн и разрешен беспрепятственный найм иностранных специалистов. Резиденты ПВТ получили возможность заключать внешнеэкономические сделки в электронном виде. Эффект от документа наступил почти сразу. ПВТ и его резиденты вошли в период взрывного роста. Это заслуга самих айтишников. Вопрос стоял так, или будем мы это иметь? Или не будем иметь, оно так и будет, как сейчас. Но они ответственно к этому подошли, сами айтишники. И они сегодня работают благодаря принятым этим решениям. Поэтому никто тут великий в себя не должен мнить из себя великого человека, что он чего-то там сделал великое. Это сделали айтишники. И я благодарен им, что они порядочно поступили. В 2018-2021 годах в ПВТ вступило в 5 раз больше компаний, чем за предыдущие 12 лет. Количество продуктовых компаний выросло в 14 раз. Экспорт не просто прибавил в своих объемах, а за три года вырос в три раза – с 1 миллиарда долларов в 2017 году до 3,2 миллиардов в 2021. С 2014 года и до принятия нового декрета темпы прироста ежегодно снижались. Но самое главное – После принятия нового декрета многократно вырос быт товаров и услуг на внутреннем рынке Беларуси. До 2017 года на эти показатели особо и не смотрели. Предыдущее руководство ПВТ, видимо, не считало важным уделять этому хоть какое-то внимание. Если в 2017 году резиденты парка поставили на внутренний рынок товаров и услуг на 190 миллионов белорусских рублей, то уже через год эта цифра увеличилась более чем на 100 миллионов, а за 2021 год объем реализации IT-продуктов и услуг на внутреннем рынке составил 1,3 миллиарда. Существенный рост, правда? Мы занимаемся разработкой нашей э, панели э, многофункциональной. А, она в своем базовом варианте используется как домофонная панель для системы домофонии у каждого на двери подъезда. Но э, благодаря широкому набору функций и гибкости своей, она может делать намного больше функций, чем просто совершить звонок э, пользователю. Она может стать отличной инфраструктурой, э, отличной основой для инфраструктуры умного города. Изначально планировали э, становиться резидентами ПВТ, но эффект э, есть в том, что это выгоднее в плане плане работы, оплаты работы. То есть мы можем официально платить сотрудникам высокую зарплату и при этом не, с, не терпеть большие убытки за счет ФСЗН. Они сами на те продуктовые компании, которые выпускают что-то железное, они уделяют особое внимание и работают с ними. То есть э, ни одна аутсорсная компания столько внимания от ПВТ не получала никогда, сколько мы. Им в основном никакой помощи нет, не надо. Э, с, с, так сказать, содействия тоже не надо. У них работа простая. Э, человека взял, продал за границу. Э, прибыль положил в карман. Все. А у нас э, нам необходимо постоянное взаимодействие со всеми, с госструктурами, с застройщиками, с людьми. То есть у нас есть продукт, который должен быть произведен здесь на месте и должен быть реализован, установлен здесь на месте. Это то есть ту работу, которую ты делаешь руками, она сложнее и нужно взаимодействовать с кучей людей. То есть у нас немного сложнее получается сам по себе бизнес-процессы. Ты работаешь в реальном секторе экономики, это интересно, это ты развиваешь свою систему, ты видишь результат того, что ты сделал. И э, можно, так сказать, какая-то есть идея, к которой хочется двигаться, ради чего стоит жить, и ради чего стоит развиваться, ради чего стоит работать. Просто ради того, чтобы вот продать Васю за границу, неинтересно. И что? Ну, положу я эту денежку. Ну и что? А тут зато будет система, по всей Беларуси моя. Я буду ходить и радоваться от того, как людям хорошо и приятно и пользоваться. Белорусский парк высоких технологий стал ведущим IT-кластером в регионе. Экспорт компьютерных услуг на душу населения в 2021 году составил 320 долларов. Для сравнения, в соседней Польше 266 долларов, в США 155, в Индии 56. Все эти достижения во многом обусловлены высоким уровнем IT-образования в Беларуси. Парк высоких технологий активно участвует в создании уникальной, непрерывной системы подготовки кадров для отрасли, начиная с детского сада и заканчивая университетом. Начиная с пяти лет дошкольники изучают основы информатики без использования компьютера в рамках проекта «Информатика без розетки». Сегодня это 8,5 тысяч дошкольников со всех регионов нашей страны. В рамках э, проекта «Программирование. Вторая грамотность» школьники на факультативных занятиях, начиная со второго класса, изучают программирование по программам, разработанным в парке высоких технологий. Студенты проходят производственную практику на базе наших компаний-резидентов. Многие из них на старших курсах уже работают в реальных проектах. В настоящий момент у нас параллельно разработано еще два проекта. Это робототехника. Дети изучают робототехнику в рамках проекта «Робоалгоритмика». И «Наука для малышей» – это проект «Лаборатория открытий». Дети изучают основы физики. То есть у нас идет инженерное образование. IT-образование, инженерное образование – это все, э, на что направлена образовательная наша работа по всем направлениям деятельности. Беларусь по-прежнему в топе рейтинга образовательной онлайн-площадки Курсера. В отчете Global Skills Report Беларусь по-прежнему занимает почетное первое место среди 33 государств Европы в категории технологий. В мировом рейтинге, как и предыдущие два года, Беларусь сохраняет вторую позицию в лидерах Индонезия. Сегодня Россия официально стремится догнать и перегнать Беларусь в развитии информационных технологий. В 2021 году российское правительство приняло дорожную карту в надежде повысить привлекательность своей юрисдикции в сравнении с лидерами мирового рынка, которым отнесли и нашу страну. Существует миф, что белорусская IT рванула вперед благодаря небывалым налоговым льготам. Мол, обеспечьте любое предприятие такими условиями, оно покажет и не такой результат. Давайте разберемся, Какие налоговые льготы получили белорусские айтишники? НДС, налог на прибыль, офшорный сбор – 0%. Налог на доходы иностранных организаций – 0%. НДС и налог на прибыль на майнинг операций с криптовалютой и токенами – 0%. Подоходный налог – 9%. Отчисление ФСЗН от средней зарплаты по стране – это примерно 7%. Отчисление в администрацию ПВТ – 1% с оборота. Звучит действительно очень заманчиво, но Несмотря на льгот, резиденты ПВТ платят в бюджет больше налогов, чем все предприятия Минпрова и Минсельхозпрода. Больше любой другой отрасли, обремененной налогами. Реальная налоговая нагрузка на резидентов ПВТ выше, чем на предприятия в среднем по экономике. Каждый работник ПВТ платит в 4 раза больше подоходного налога, чем средний работник по экономике. Почему так получилось? Все просто. В IT-бизнесе более 80% себестоимости составляет зарплата, которая облагается подоходным налогом. В среднем же по экономике более 60% себестоимости составляют материальные затраты, которые налогами не облагаются. И неправы те, кто считает, что заработанные белорусскими айтишниками миллиарды долларов уходят из страны на счета западных или восточных акционеров – Почти все эти деньги остаются в Беларуси в виде заработной платы сотрудникам, а те, в свою очередь, тратят ее, приобретая товары и услуги внутри страны. Сегодня цифровые разработки резидентов парка высоких технологий известны всему миру. Белорусские компании работают с мировыми гигантами. Приложениями и программными обеспечениями белорусских разработчиков пользуются миллиарды людей. По объемам производства и экспорта программных продуктов страна давно входит в число мировых лидеров. Э, вы знаете, прогнозы – вещь такая неблагодарная потому что технологии, они бегут семимильными шагами. Возможно, сегодня мы даже не подозреваем, что уже через год-два нам придется сфокусировать свое внимание на каких-то э, отдельных аспектах технологических, возможно, чем-то новом, что появится. Я думаю, что впереди нас ждет акцент на системах искусственного интеллекта, э, на внедрении искусственного интеллекта практически во всех э, сферах нашей жизни. И я думаю, что основной акцент, скорее всего, будет сделан именно на этой сфере. Но что происходит с белорусским IT-сектором сегодня? Почему Александр Лукашенко в последнее время так часто критиковал айтишников, а некоторые компании решили уехать из Беларуси? В 2020 году в республике прошли президентские выборы. Александр Лукашенко одержал на них уверенную победу. Но еще до голосования в Беларуси и за рубежа начали подогреваться протесты. Среди сторонников перемен оказались и представители IT-сферы. Правда, как выяснилось, потом на протесты вышло всего лишь несколько процентов от занятых в этой отрасли отрасли. И эти несколько процентов, в свою очередь, составили лишь пару процентов от общего числа протестующих. Но о них так часто писали в СМИ, что эффект создавался впечатляющий. Александр Лукашенко, благодаря которому в стране появился парк высоких технологий, а IT-индустрия стала известна на весь мир, это не могло не задеть. Я думал, ну не может же быть, чтобы твои дети э, начали против тебя войну. Ну, за это и поплатились. Оказывается, что и такие дети могут воевать против родителей, если им хорошо платят. Поэтому скидку надо делать на то, что все-таки ими управляли. А поскольку это молодые в основном люди, э, да и руководство парка высоких технологий спустя рукава там работали, не знали своих людей и не противодействовали вовремя всем этим тенденциям негативным – а мы получили то, что получили. Но я думаю, что отказываться от работы парка высоких технологий, э, не поддерживать его, было бы с нашей точки зрения неправильно. Вскоре стали появляться новости об уходе из Беларуси различных IT-компаний. Это стало происходить на фоне протестов и введения санкций против республики. Есть ли в этом какая-то политическая подоплека? Нет. Главные заказчики белорусских компаний находятся за рубежом. Все, что им надо, вовремя получить свой продукт, беспрепятственно провести финансовую операцию. Иностранным владельцам и акционерам тоже не до политики. Главное для них – стоимость акций и прибыль. И когда в Беларуси случились протесты, а затем против страны начали вводить санкции, многие компании были вынуждены релацироваться, а точнее их вынудили – клиенты и владельцы. Вряд ли они следили за ходом выборов в Беларуси, а вот за движением средств на своих счетах определили определенно. А релокация сама по себе то есть перемещение IT-специалистов между офисами своей корпорации в разных странах, она существовала всегда. Она существовала и до 22 года, и до 20 года. Это, в принципе, одна из форм работы. Программист, он прописывается при проекте фактически, он перемещается туда, где есть проект, где он должен находиться на какой-то ограниченный период времени, соответственно, проект завершен, и он поехал дальше. Таким образом, эти процессы, в принципе, они существовали всегда, на них просто никто не обращал внимания. Сейчас Сейчас мы видим совершенно четкую тенденцию, что при всех тех вынужденных перемещениях за пределы нашей страны наших программистов, большинство из них при малейшей же возможности возвращаются на родину. Потому что все понимают, что здесь у них дом, здесь у них достойный уровень жизни, образование, медицинского обслуживания в стране и так далее, и так далее. Поэтому я не знаю ни одного айтишника, который с удовольствием уезжает из страны, но я уверен, что все они при первой же возможности возвращаются и рано или поздно все вернутся домой. После этих событий и неоднозначных заявлений президента в некоторых СМИ начали хоронить парк высоких технологий. Но в ноябре 2022 года Александр Лукашенко провел встречу с руководством ПВТ и правительства, заслушав доклад о перспективах развития парка. А прошедший год был для парка непростым. А, разумеется, свой отпечаток наложила геополитическая ситуация вокруг наших границ и общий мировой кризис в IT, который сложился. Вы слышали новости в конце э, прошлого года о массовых сокращениях во всех практически глобальных IT-корпорациях. Соответственно, это мировой тренд, который определенное э, влияние оказало на нас. А, тем не менее, а, пока подсчитываются результаты полного года, мы можем сказать о результатах 9 месяцев. Парк высоких технологий по итогам итогам трех кварталов прошлого года достиг цифры в 2 миллиарда долларов экспорта. И, а, в принципе, эти показатели были положительно оценены главой государства на совещании, которое состоялось 17 ноября. В наступившем году мы продолжим работу по развитию парка высоких технологий, мы продолжим работу по а, поиску новых рынков, по укреплению на существующих рынках, по работе внутри страны, по развитию продуктовой модели, то есть по всем тем основным направлениям и по всем тем основным тем задачам, которые стоят перед нами со стороны руководства государства. Глава государства подтвердил свою поддержку парка высоких технологий и всей IT-сферы и заявил, что нужно смотреть в будущее, чтобы и программисты, и компании могли спокойно работать и развиваться. То есть власти перевернули страницу. Я не ожидал за три квартала, за 9 месяцев этого года, вот я данные взял, экспорт парка приблизился к 2 миллиардам долларов. Я этого не ожидал. Я думал, вы уже там разбежались э, по закоулкам планеты. И э, немного это меньше, чем в прошлом году. Но, тем не менее, это высокий уровень. И что отрадно, что те, кто рванули за пределы страны после введения санкций, я это все понимаю, они начали возвращаться, и очень многие вернулись обратно. Попробовали за границу на зуб и поняли, что в стране там, где родился, там ты и должен пригодиться. В мире Беларусь знают по многим вещам, в том числе и по IT-отрасли. Руководство ПВТ обещает, что впереди будет очень и очень много хороших новостей. Парк высоких технологий, созданный решением президента, был и останется гордостью страны. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.